Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez eu vou tocar a música Nada Pode Calar um Adorador. abaixo nos comentários. Se inscrevam no meu canal, ativem todas as notificações para rece receberem todos os meus novos vídeos. E também deixem seu joinha. Deixem, deixem.